Mae'r gofynion yndydy yn y deryn sy'n gyfarwydd i nifer fawr o bobl yng Nghymru. Mae galwad hi wrth i'r adar ddod i fyny i'r ucheldir yn y gwanwyn i fagu yn alwad sydd i lawer o bobl yn golygu bod y gwanwyn wedi cyrraedd. Yng Nghymru, fel y nifer o wledydd eraill yng Nghydain ac yn Ewrop, mae nifer y gofeinir wedi lleihau yn ysyrdanol yn ystod yr 20 mlynedd diwetha mae niferoedd i'n Nghymru bellach, dyn ni'n ame rhwng 3 a 4 cant o bare yn magu yn y gorffennol oedd y nifer yna rhyw fil a hanner a cyn hynny oedd o rhyw 2,000 o adar 20 mlynedd yn ôl. Felly mae'r gyfeinir mewn sefyllfa anffodus iawn ar hyn o bryd. Mae heswm pam fod y gofeinir yn lleihau yn gymleth mae yna nifer y ffactorau yn gweithio ni herbyn ni. Ond mae yna deryn sy'n byw yn hir iawn, mae'n gallu byw am 20 mlynedd, ond yn anffodus, dydy'r parau sgennyn ni ddim yn cynhychu digon o giwion. Mae angen i bob par gynhyrchu o leia un ciw bob yn ail blwyddyn er mwyn cynnal boblogaeth, a dydyn ni ddim yn cynhychu yn agos at hynny ar hyn o bryd. Mae yna nifer o resymau am hynny. Un ydy ysglyfeithwyr. Da ni'n gwybod bod llwynogod a brain yn gallu effeithio unrhyw aderyn sy'n ythu ar y ddeiar gan gynnwys y gylfeinir. A hefyd, yn y byd sydd ohoni, mae y byd amaethyddol hefyd wedi newid. Mae'r rhan fwyaf ffermwyr rwan yn cynaeafu cnwd o wair neu sylwair yn gynt nag oedden nhw'n drafodiadol. O ran y gwaith sy'n cael ei wneud ar gyfer y gofeini'r, mae yna ddeuddeg ardal arbennig trwy Gymru gyfa ble mae bobl yn gweithio ar bydd y gofeinir. Da ni'n sefyll yn brynu clwyd fan hyn sydd yn un o'r ardaloedd hynny. Y pethau da ni yn gallu wneud ydy rheoli'r cynefin, wneith yr aderyn ddim nythu os mae'r tyfiant yn rhy dal neu'n rhy drwchus. Mae angen gallu gweld yn glir o'i nyth. Felly, da ni'n gallu mynd ati i reoli'r cynefin. Beth arall dyn ni'n gallu wneud ydy ffensio yn nyth efo'r wyau efo ffens drydan tra bod yn iar yn gori. Mae hynny wedyn yn diogelu'r nyth rhag unrhyw greadur sydd ar y ddeiar yn ystod y cyfnod yna. Un o'r ardaloedd lle dyn ni'n ei hynny ydy ardal gwachodfa ffens wixl sydd ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr yn ardal Wrexham. Um, a gwaith arall sy'n digwydd yn fanne ydy dyn ni wedi bod yn dal yr adar ac yn rhoi teclyn GPS anyn nhw. Mae hwnna wedyn yn gyrru gwybodaeth bob 5 munud o be mae'r aderyn yn ei wneud. Yn ystod y tymor nythu, dyn ni'n dysgu ble mae'r aderyn yn nythu, yn bwydo, a pa'r daloedd maen nhw'n defnyddio ac i ddweud y gwir yn ei osgoi hefyd. Um, a mae hwnna'n bwysig iawn i ni gallu helpu reoli'r cynnyfinoedd yn yr ardal yna'n gywir. o ran bellwch chi wneud i helpu'r dylfaenwyr y cam cynta yn ei helpu nhw wrth gwrs ydy gwybod lle mae'r adar yma a mae niferoedd mor isel erbyn hyn mae'n bwysig iawn bod ni'n dod i ddall ble mae bob un par yn nythu yng Nghymru ar hyn o bryd felly os da chi'n dirfeddianwr neu'n ffarmwr plis allwch chi adael ni wybod os oes gennych chi gofeinir ar eich tir i bobl sydd allan yn y mynyddoedd dros y Gwanwyn a'r Haf, i rheini sydd wedi arfer cofnodi please, please, sa chi'n rhoi eich cofnodion i fewn i system cofnod yn y gogledd ac i gweddill Cymru hefyd. Ac i ddeud y gwir i unrhyw'n sydd allan yng Ngherwedd yng Gwlad Cymru dros y Gwanwyn a'r Haf, os ydych chi yn ymwybodol o ble mae'n y gylfaenir, gadwch ni wybod a o, hwnna ydy'r cam cyntaf i allu cychwyn helpu'r adar yma.